Sadar aku inginkanmu Untuk bisa menerima I Namun rasa hati ini Semakin hari semakin menjadi dan gelisah saking menertawai Aku Aku mengharapkanmu Cepatlah putus dengan doi lalu pergi ke pangkuanku untuk jadi kekasihku sampai kapan harus menunggu bosan aku lama menunggu lama menunggu saja pacarmu Lalu pergi ke pangkuan